是古老师，Welcome back to Miss c u s Channel。今天我们的 focus 是 three types of sentences，以及能够有效率的组织不同的句子。关注了古老师频道的朋友们，应该已经发现，我们的目标是能让家长们帮助小朋友更好的学习英文写作和阅读，并且介绍一些 IB 国际学校的教学方式，让说中文的家长们能了解西方的教育。阿 Sa。 统计老师教过的东西，隔一天就会忘记百分之七十，所以重复的观看视频，以及用视频中所学的知识多加运用，这样会有更好的效果哦。如果喜欢我的频道，就请点赞、订阅、转发，别忘了打开你的小铃铛，这样就可以第一时间收到我们的更新哦。 好，首先说到句子，我想先请问大家，一篇好的文章应该是有哪种句子组织起来的呢？是长句子好，还是短的呢？是有很难的单词才算好句子，还是简单理解的单词呢？答案其实都不是，也都是。 好的作者是能精简的塑造他的文章，每一个单词都是筛选过的。就像之前我们提过的，利用 synonyms 来引导读者的联想。好的 author 能知道他要用哪一种句子来抓住读者的心。 那我们如何能够有效率的组织不同的句子，才能成为一个好的 author 呢？Become someone who knows how to create different types of sentences。答案是能有效率的帮助写作的句子有三个：一、simple sentence；二、compound sentence；三、complex sentence。Simple sentence。 sentence 的作用 is to create tension，而 compound 还有 complex sentence are to give more information。好，接下来我们来看一个例子，以及可以用的 graphic organizer。在视频的最后，我们会有福利送出，所以要记得看到最后哦。阿 sa。好，我们来看一下这一篇文章，大家可以发现有什么特别之处吗？没错，第一段的文章都是一样的类型，这种句子我们叫它 simple sentence。 当 simple sentence 一直用在同一个章节的时候，那文章就会失去悬念。从第二个章节，我们可以看到作者开始用不同的 sentence structure，内容里也解释了运用不同的句子能起的作用。这样读者不再会只是麻木地读文章，文章也变得像 music。e 知道它们的重要性以后，我们来看一个 graphic organizer 可以怎么帮助我们造句。把这三种 sentence 学好之后，我再教你们写文章的时候就会轻松很多。哦。好，第一个是 simple sentence。我们可以看得到，you start off the sentence with my 或者是 the，之后加个 noun and verb 就是一个 simple sentence 了。好比说，my goal is accomplished。

它的开头是用 a verb 一个动词加上 ed or ing，又或者是 it starts with a conjunction。举例来说，accomplishing my goal on time，I can now relax。又或者是 after accomplishing my goal，I can relax。 利用 Graphic Organizer，我们可以非常清楚的看到句子的每个结构。下载连接放在资讯栏里，免费让大家下载哦。Next，好，最后我们来看一个学生写的例子。这个 Paragraph 是一个好例子的原因，是它合理的运用了上面说到的三个句型。这就是一篇好的文章该有的样子。 好，今天的视频就到这里结束了。我们现在就来揭晓我们的福利喽！阿萨，也算是一个小功课，请在留言区里练习写出今天教的三个句型。我们会抽出写出最有创意句子的观众，就可以得到一次免费英文测试的机会，可以让你知道自己或者孩子英文的程度哦。请大家积极留言，阿萨。 如果不喜欢的话，就没有不喜欢的道理啊。